જય માતા મિત્રો જય મેરડીમાં જય મસાણીમાં જય ગોગા મહારાજ જય વડવાળા દેવ જય ઝોપડીમાં જય સદીમાં જય બિલ્લીમાં તો હું છું વાલા પ્રવીણ લોણી જણાવતા ખૂબ જ દુઃખ થાય છે પણ મારા વાલા ચાહકો મિત્રો બધાને માફી ચાહું છું કે હું કોઈનો બર્થડે વિશ નહીં કરી શકું બર્થડેનો વિડીયો નહીં બનાવી શકું કારણ મેલડી મસાણીના ઝોપડીના ગોગા મહારાજ તમે સોગન ખાધા છે કારણ કે બધાને દુઃખ થાય છે મારા વાલા ચાહકો મિત્રોને કુટુંબ પરિવારને તો આજ પછી કોઈ મારે બર્થડે મિસ કરવા માટે મને ફોન નહીં કરવો મેસેજ નહીં કરવો અને મજબૂર નહીં કરવો જય મેરડીમાં